Online Gospel Fest. Amen. Biblia haisemi Wanaisraeli wakati wanazunguka ukuta wa Yeriko walinong'onezana ndio ukuta ukaanguka. Walipiga nini? Biblia ya Kiingereza anasema walifanya fujo, yaani sio kupiga kelele, walifanya fujo. Sasa ninataka tuzifanye hizo fujo kwa Yesu. Wewe kama una pumzi na uhai wake emfanye hizo fujo aone amen ya kuna wengine wanafanya fujo wamekaa unajua kwa mungu una fujo nyingi kwa hiyo unaweza kufanya fujo hata umekaa ni vizuri nitahesabu moja mpaka tatu ndio tutaenda kumfanyia mungu fujo moja mbili kumwabudu Mungu sio kitu ambacho kila mtu anaweza akapata, si ndio? Lakini sisi ambao tuko hapa jioni ya leo, hebu tumfanyie Mungu kitu cha upendo. Amen. Mimi ninajua kitu ambacho unakipenda, unakipa muda, unakipa nafasi. Hebu kama umekaa hata kama umekaa na mchumba wako, hebu mwambie niache kwanza nimfanyie baba ibada. Mwambie tu niache, hata kama ni rafiki, hata kama ni baba, hata kama ni mama, mwambie hebu niache kwanza nimfanyie baba ibada hamna watu wenye pumzi hapo, sioni watu wakiongea. Haleluya. Tunaweza tukaimba wote nyimbo hizi na ukajinyekeza moyo wako kabisa kwa Bwana. Yeye ni Mungu anayestahili. Mimi ikifika wakati ninamwabudu yeye, ninasahau kila kitu, ninampa ile nafasi ili yeye ahusike na maisha yangu binafsi. Inawezekana unao udhaifu fulani, unamwambia Mungu lini huu udhaifu utaondoka? Hebu jione leo mwabudu. Amen. Kama wewe unaona Mungu na umuhimu kwako, hautaacha kumwabudu. Amen. Zaidi, zaidi, ni Gracias. happens must happen. Where there is a presence of God, signs and wonders must happen. Nani kwa yule tu mwenye njaa ya kuona Bwana kwenye maisha yake, Bwana atamtokea. There is a mighty presence of God in this place. There is a mighty presence of God in this room. Cancers are running away. Tumors are running away. Jesus. the